Oke, selamat siang <clears throat> atau selamat sore. Nah, hari ini kita akan review produk dari Trans Transmart. Ini yang yang apa namanya? Yang isinya Bluetooth. Bluetooth ini dua dua fungsi dua dua fungsi bisa menerima dan bisa mengirim audio. Oke. Okay barangnya sudah di depan mata tapi ini hanya, hanya sebuah kotak saja di depan ini yang ini, ini barangnya karena kemarin saya beli dua ini sudah terpakai sudah sudah saya jual ini yang baru belum dibuka dari eh, bungkusnya kita lihat dulu spesifikasinya Bluetooth versi 4,1 chipset CSR 8670 silahkan dah dibaca sendiri spek-speknya oke sudah dibaca kita langsung saja buka karena tempat saya di pinggir jalan jadinya suara-suara berisik terlalu ramai untuk didengarkan ya banyak mobil yang, yang, yang lewat kebetulan rumah saya di pinggir jalan oke okay. sudah terlepas dari boxnya kita lihat lihat apa-apa di dalam kotaknya ini aduh sulit sekali apa depan unitnya di sini lihat ini bluetoothnya kemudian dalam box dapat apa juga di sini Entah. lain juga di sini kita lihat dulu apresinya sudah habis ini buku manual taruh di sini ini terdapat chalk out cok AP disambung ke sini kemudian ini kabel charger ini untuk fiber optik kalau tidak salah ini audio speed speed ya, mungkin kamu salah oke kita singkirkan dulu yang lain-lain ini unitnya sini tertulis wireless adapter model tahun Transmart Anchor M1 Info Polyopol 200 mAh made in China di atas tombolnya cuma satu ada nomor tombol power di sebelah kiri hak kanan ada tombol DTX Tik artinya untuk transmisinya, kemudian RX untuk penerimaan. Kemudian di sini tombol SPDIP atau out. Di belakang ada colokan charger. Kemudian di sini speed out, speed it, speed in. Kemudian di sini out in atau out out sama juga. Sebab kita nyalakan perangkatnya oke di sini sudah menyala kita akan tes sekarang menggunakan speaker bluetooth atau speaker yang ada colokan in, in inputnya oke di depan sudah ada speaker di sini speaker Aoki Aoki ini sudah ada eh, tambahan audio sini out in ini speaker bluetooth tapi kita fungsikan untuk lain out nya kita ambil kabel yang tadi ini kita colokkan ke sini kita hidupkan dulu power oke sudah nyambung kemudian kita fungsikan layan nya nah kemudian yang transmart ini kita ambil untuk auknya nah untuk pairingnya tersemat kita bisa tekan tombolnya dua kali powernya ini lagi searching kita akan mencobanya menggunakan tab di sini untuk mencari bluetoothnya di sini sudah posisi bluetooth kemudian di atas kita searching Oke. transmart sudah tersambung. Cancel. Cancel lagi. Tes di sini BNM Ini logo Bluetooth sudah tersambung. Oke. Okay itu atas lagu oke okay. cukup kita matikan dulu nyanyiannya oke okay. cukup sekian review dari bluetooth bermerek smart ini audionya stereo stereo untuk output sama inputnya oke cukup jelas sudah untuk harga silahkan cek sendiri harganya masing-masing toko beda-beda harganya oke terima kasih